बसमीम अल्लाम फ्रेंड्स मैं आज आप लोगों को फ्लावर्स बनाना सिखाऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ मेरा नाम गौसिया कदीर है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ इसके अलावा आप लोग मेरे चैनल पे क्राफ्ट्स देखोगे मेरे चैनल पे आप लोग कैलीग्राफी पेंटिंग्स और इस तरह की डिफरेंट चीज़ें देखोगे आप लोग तो होप आप इंजॉय करोगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ तो गाइस फ्लावर्स बनाने के लिए हम लोगों को कुछ चीज़ों की नीड होगी जिसमें है हमारे पास सबसे पहले फोमिक शीट देन हमें चाहिए होगी एक अदद यू एच यू या कोई भी ग्लू इसके अलावा हमें एक थ्रेड चाहिए होगा मैं ये ले रही हूँ आप कोई भी ले सकते हो उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक पेन जिसे हम पेटल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे देन हमें चाहिए होगी एक अदद सीज़र तो चलिए फटाफट से बनाते हैं जी गाइस तो स्टार्ट करते हैं फ्लावर्स बनाना देखिए उसके लिए हमें ये फोमिक शीट्स चाहिए होंगी ये बड़ी हैं तो मैंने इसको ऑलरेडी एक छोटे से पीस में कट कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं अब इस पीस को हम लोगों ने फोल्ड करना है इस तरह से तो आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहा होगा इस तरह से फोल्ड करने के बाद हम लोग इसका जो पेटल बनाने वाले हैं हम लोग पेटल्स बनाने वाले हैं जो उनकी शेप ड्रॉ कर लेंगे जब आप लोग ये बनाना सीख जाओगे तो आप लोगों को शेप ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप डायरेक्टली पेटल्स काट लोगे तो जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये मैंने पेटल की शेप ड्रॉ कर ली है अब हमको इसी शेप से काटना है इनको तो ये हमारे पास फोर पेटल्स आ जाएंगे जब हम काटेंगे तो क्योंकि हम लोग ने फॉमिक शीट को फोल्ड किया था तो हमारे पास फोर पेटल्स आ जाएंगे ये देखिए बस थोड़ा सा नीट नीट कट होना चाहिए क्योंकि क्राफ्ट्स में और आर्ट में नीटनेस बहुत ज़रूरी है शेप्स हमारे पास आ गई हैं one two three four four petals जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास आ चुकी हैं अब हम इसी तरह बहुत सारी पेटल्स काट लेंगे और देन अपना फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो ये है थ्रेड मोस्टली लोग यू एच यू से बनाना सिखाते हैं लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों को थ्रेड से बनाना सिखाऊंगी वो बहुत इजी रहेगा तो इस तरह से हमें एक मिडिल uh, साइज़ का पेटल uh, लेना है और इसको इस तरह से रोल करना है ये देखिए इस तरह से इसको रोल करके हम लोग ऐसे तो इसके इर्द गिर्द नीचे थ्रेड हम लोग बांध देंगे लाइक लपेट देंगे तो ये मैं थ्रेड लपेट रही हूँ आउटपुट का इस तरह से हम लोग इस पे थ्रेड लपेट लेंगे ताकि वो इसको अच्छे से ग्रिप कर ले और ये लूज़ ना हो जाए बाद में ये देखिए इस तरह से होगा ये अब इसके इर्द गिर्द हम लोग आराम आराम से पेटल्स जोड़ते रहेंगे और थ्रेड लपेटते रहेंगे जैसे कि ये जैसे कि ये है हमारा इसको पहले हम हल्का सा देख लेते हैं कि किस साइड पे अच्छा लगेगा ये और फिर इसके ऊपर हमने थ्रेड लपेट दिया उसी थ्रेड को बार बार लपेटना है हमें थ्रेड काटने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद एक और पैटर्न लेंगे हम फिर हम उसको ऐसे जोड़ देंगे होप आपको सही से नज़र आ रहा हो ऐसे हम उसको लपेटते जाएंगे देन एक और थ्रेड लेंगे इस डायरेक्शन में अब हम लोग लपेटेंगे मोस्टली लोग आयरन यूज़ करते हैं इन पेटल्स को मोड़ने के लिए लेकिन ये हाथ से भी इजीली मोड़ जाते हैं क्योंकि ये पतली वाली फॉमिक शीट है मोटी वाली भी मुड़ जाती है हाथ से लेकिन उस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है लेकिन पतली वाली तो बिल्कुल आराम से मुड़ जाती है हम लोग उठाएंगे एक और पेटल और इस तरह से ही जोड़ते चले जाएंगे हम लोग इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कुछ छोटे पेटल्स काटे हुए हैं कुछ मैंने बड़े पेटल्स काटे हैं और कुछ दरमियाने साइज़ के काटे हैं तो उसी हिसाब से अब मैं बड़ा पेटल जोड़ी पहले आप देख लें लगा के पेटल को कि वो कैसा लग रहा है फिर अब उसे जोड़ते जाएं अब आगे ऐसे बोलते हैं ये फ्लावर आप देख रहे हैं कि कंप्लीट है अब हम थ्रेड को ऐसे काट लेंगे ये थ्रेड कट गया है अब हमने इसके पेटल्स को रोल करना है अपने हाथों की मदद से इस तरह से इस तरह से रोल करते जाना है सब पेटल्स को ताकि वो एक फ्लावर की शेप में आ जाए तो गाइज़ ये देखिए कितने आराम से फोल्ड हो रहे हैं तो जब भी आप मार्केट जाएं आप फोमिक शीट लें तो इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें कि फोमिक शीट ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी हो क्योंकि अगर बारीक होगी तो वो ऐसे फोल्ड करते हुए टूट जाएगी और अगर वो मोटी होगी तो वो फोल्ड नहीं होगी इसीलिए तो हमें देख कर फोमिक शीट लानी है कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं वो आपकी चॉइस है मैं भी रेड एंड वाइट में आपको बना कर दिखाऊँगी उसके अलावा मेरे पास फोमिक शीट के बहुत सारे फ्लावर्स पड़े हुए हैं मैं उनसे भी बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इस तरह से ऑर्डर्स आए होते हैं तो मैं उन पे काम कर रही होती हूँ तो मेरे पास बहुत सारे फ्लावर्स बने पड़े हैं तो इस तरह से हम बहुत सारे फ्लावर्स बना अलावा आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि जैसे कि मैंने ये पूरा खिला हुआ फ्लावर बनाया है तो अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्लोज हो तो आप धागे को थोड़ा सा ऊपर से बांधना शुरू करेंगे ताकि फ्लावर थोड़ा सा क्लोज़ हो कली की सूरत में हो तो अभी मैं बहुत सारे फ्लावर्स आपके सामने रखती हूँ बनाती हूँ आपके सामने और फिर हम लोग देखते हैं कि एंड रिज़ल्ट क्या आता है तो और फ्लावर्स बना लेते हैं हम लोग तो चलें गाइस अब टर्न है इन फ्लावर्स के लिए लीव्स बनाने का तो उसके लिए मैंने ग्रीन शीट ली हुई है बिल्कुल उसी तरह से इसको एक छोटी सी शेप दे लेंगे देन हम फ्लावर्स बनाएंगे और इन फ्लावर्स पर लगाएंगे लीव्स की शेप ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने पेटल्स की पहले कर ली थी जिस तरह से आपको लीव चाहिए उस तरह से आप उसकी शेप ड्रॉ कर लें जैसे कि मैंने ये एक शेप ड्रॉ की है मैं इसको कट कर लूँगी उसके बाद हम इसको फ्लावर पे लगा देंगे ये देखिए नीट सी हम लोग एक शेप काट लेंगे इसकी ये ये देखिए उसके बाद इसको इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है लीफ को और फिर हमें इस तरह से काटना है ताकि एक अच्छी सी नीट सी हमारे पास चीज़ बनकर आ जाए लेस बन गए हैं हमारे तो अब हम इनको पेस्ट करेंगे पेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगी एक अदद यू एच यू उससे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो इसकी पीछे की साइड्स हैं जो धागे की वजह से थोड़ी सी अजीब लग रही है उनको पहले हम कट कर लेंगे ताकि लीव्स अच्छे से जुड़ जाएँ तो ये हम कट कर लेंगे और देन हम लोग इस पर लीव्स को पेस्ट कर लेंगे ताकि ये साइड्स बिल्कुल से हाइड हो जाए इस तरह से तो हम लोग थोड़ा सा यू एच यू लेंगे लीव पे यू एच यू को थोड़ी सी देर छोड़ दें इसी तरह से उसके बाद अगर हम लोग इस पर पेस्ट करेंगे तो ये अच्छे से लग जाएगी उसी तरह से फटाफट से पेस्ट कर देते हैं तो इस वजह से यू एच यू सही से जुड़ती नहीं है दूसरा लीव लेंगे इसको भी इसी तरह से जोड़ लेंगे इस तरह से लीव लेते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी होती है हमें यू एच यू की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लेने की नीड नहीं होती हमें ये देखें ये हमने लीव को जोड़ लिया ये छोटा सा लीव मेरे पास रह गया है इसको भी मैं लगा देती हूँ जी गाइस तो ये मैंने बना लिए हैं फ्लावर्स आपके सामने हैं होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो और नेक्स्ट में अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन फ्लावर्स से मैं कुछ और चीज़ें बनाना सिखाऊंगी साथ आपको और फ्लावर्स भी बनाना सिखाऊंगी तो देखते रहिए वीडियो को और सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज़